Halo guys, balik lagi bersama saya Feng Yan. <laughs> Oke, kali ini gue guild battle ya, ngetes Feng Yan ya. Oke, lawannya GGWP. Oke, masih ada yang hijau, satu doang ini. Oke, siap. Coba lawan Hades. Rencananya gue bakal pakai ya si Bisa nggak ya pakai ini ya? Oh my god. Ini combo wajib gue ya. Oh ya ini status pengian gue bagi yang belum lihat mungkin video-video sebelumnya nggak lihat ya. Ini pengian 2K defend ini. <laughs> Plus 2 k oke runnya speed defend defend ya Oke, okay, Vio Destroy ya. Vio Destroy ini bagus sih buat AO ya, buat nyerang lah intinya buat offense. Kalau kalian buat yang stabil ya mending Will ya. Will oke okay sih, kalau nggak bikin aja resistnya 100 dan HP-nya gede ya. Biasa kan ini udah jelas-jelas nih di ignore defense nih cara ngalainnya. Tapi gue suka aja sih pakainya, tajem bre. <laughs> oke, okay, kita coba. <clears throat> oke, okay, kayaknya gue bakal pakai ini buat R2 ya sih ada kemungkinan survive sih kalau gue bilang ya. Buat R1 nya sih pengen gue lusen sih. <clears throat> Bisa nggak itu dia masalahnya ya. Oke deh, coba kita lusen ya. Let's go! Oke. <clears throat> Agak berat sih yang R1 ya. R2-nya juga berat sih. Pantas aja disisain ya ini ya. <laughs> Aduh. Oke. Okay gue sih berharap si ininya mati dulu aja yang penting ya si si ratunya mau di revive kayak apa kayak ntar gue kill lagi oke okay. ih si brengsek brengsek kenapa begitu woi bunuh ini dulu lah oke okay. hmm kita coba ini dulu oke okay. ini dulu ya biar sealnya ke situ Nice. Oke, okay. bisa nih kayaknya ya kita bunuh ya ratunya. Bye-bye. Oke. Okay. Oh, mati tapi ya. It's okay, man. Masih ada kahli sih, masih bisa lah ya. Oke. Okay. Masih invi sih nggak begitu lah ya. Oke. Okay. Tinggal deh. Oke, mantap. Lanjut R2 ya. Pengian legendaris ini ya. <laughs> Oke. Kita coba dulu ini. Oke. Uh. Mantap banget ya, nggak crit ya. Uh. Uh, uh, uh, uh, uh, santai kali bre, Uset, mati sini, oke. Luar biasa kamu. Oh shit. Waduh, bahaya ini. Hmm. Ini dulu deh. Trot trot. Trot trot. Oke. Okay. Ush, ush, ush, ush, ush. Ush, ush, ush, ush, ush. Hmm. Kita bunuh dulu sih pemarna ya trot trot <laughs> aduh anjir yang dapat phoenix men oh wow wow bahaya sih <laughs> Serem gue ignore defense lagi ntar ya. Nah ini bisa nih. Tinggal. Oke, mantap. Tajam, bre. Tajam. Setajam silet. Lah. Oke. Mantap ya. Oke, okay. lagi bre. Ajar bang, biasa gue ke bulldozer ya, begal kita ganti ya. Uh, mantap. Fan break man. Buset. Oh iya kita tes ya alternatifnya si Molong ya. Pakai Arnold, Casun. Arnold, Casun sama Bet biasanya. Oke. Oke kita coba ya. Oke, let's go. Buset, semoga si Molongnya ngehit Arnold sih. Oh shit. Beda banget ini. Anjrit. Oke, mantap. Oke. Kayaknya gue mesti selamatin deh si ininya ya. Arnoldnya. Sip. Mampus ini dia. Iya. apa gue sedot sih ini ya coba deh anjir nggak mati Engsek. Aduh. Aduh bahaya ini. lu mati. Aduh. Mati Arnold kita, Bre. Mungkin nggak sih ini glancing? Biarin lah ya. Glancing. Wah, gila. Ngeprok lagi dia. Si brengsek itu. Hmm. Tuh ini sih Hmm, mantap. Hmm, mantap. Gila, deres banget ya destroynya ya. <laughs> Aduh, bisa ini. Oke, bisa ini. Dot. Uh, mati ya. Mantap. Oke. Uh, mantap. Nice lumayan ini ya ih si brengsek no worries no worries ajar lagi bang oh. uh oke okay. uh prok aduh enggak ya aduh sial Holy shit, bahaya itu. Oh enggak ya, untung ya. Okay. Okay. <clears throat> si brengsek, si brengsek ya. Gila, benar. Nah, enggak. Oh, dapat sekali ya, lumayan ya. Anjir, sedot lagi bre, sedot lagi bre, tapi tetap tajam bre. Gila Okay. Gila defense break Orionnya jenius banget ya. Oke. Nih, defense break gila. Uh, gila. Trot, trot, trot. Halo. Ah, tuh, ngoproknya lagi gila ya. Trot, mati lo. Mati lo. Oke. Okay. Mantap. Oke. Okay. Uh, tajar saya ratuin lagi deh. Ini benar. Yang atas kayak biasa ya. Ninjutsu Garo. Let's go. Gak agak serem sih yang Zeratu ya. Harusnya bisa dikahli itu ya, frigate ya. Cuman sayang aja sih udah aduh mati dah. Mati dah si Oh. Gila ini tetap aja diajar rakan ya. Bisa mati emang. Emang bahaya sih kalau rakan lebih bahaya sih. Mampus tuh, mampus tuh. Oh shit. Jangan jangan lagi aja lu. Eh cukup. Uh, untung ya. <laughs> Oke. okay. Kena lagi. yui Emang bahaya sih Rakan ya, Sierra Orion Rakan lebih serem ya. Tum, kebal men. Uh, gak resist men. Uh, bahaya nih. Oi, hei, gila ya. Oi, <laughs> oke. Okay serem-serem gimana gitu ya. ya udah udah lah ya yang penting bisa survive kita kalau ada kemun buat melawan ini ya oke oh ini nih yang bahaya nih oh no no no oke okay. siapa dihajar <laughs> aduh kita lihat ya kalau pakai defense buff gimana damage-nya si Rakan ya? eh si ratu ya oke okay. uh mampus lu uh pindah arah dia ya oke okay. mampus lu uh gila tajam banget oh my god oh my god oke okay. Oke, okay. Rapopo. Tahan ini kayaknya, ya, Zeratunya mungkin agak-agak kurang sih ya. 2000 doang. Uh, uh, bahaya ini, bahaya ini. Ajemen. men. Agak kurang ya ini Zeratunya ya. <laughs> Ini coba lihat ya. Tum tum tum. Aduh. Gimana sih kamu? Jar bang. Trot bang. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, segitu dulu kali dari gua. Thank you. Comment, like, subscribe. Bye-bye.